bien? Bien. Te va a poner el aparato, Orcam, el dispositivo, que te dirá en su momento quién... Leo Messi. ¿Qué tal rendís en el campo?